Aprendendo a convivir é unha experiencia de educación para a cidadanía global realizada nas etapas de educación infantil e primaria no centro escolar máis grande de Galicia. O centro educativo é un colexio de infantil e primaria situado nun concello semiurbano e moi industrializado, con máis de mil alumnas e alumnos. O perfil demográfico é moi diverso, o que axuda ao enriquecemento da aprendizaxe defende un modelo educativo baseado no diálogo e a convivencia e forma parte de dúas redes, a Rede de Escolas de Amnistía Internacional e a Rede de Escolas da UNESCO. O obxectivo principal da iniciativa é fomentar no alumnado un espírito crítico e unha actitude proactiva para acadar un mundo máis xusto, inclusivo e tolerante. Así, nesta experiencia, os obxectivos da educación para a ciudadanía global que se traballan son os seguintes. Recadar fondos, xa que se realizou unha axuda de material ante a situación crítica de familias de Mozambique, e outra para recadar fondos para proxectos de educación, supervivencia e protección de menores vítimas de conflitos armados. Visibilizar unha realidade problemática, a través de dúas propostas, onde se traballaron os estereotipos sexistas no eido da publicidade, os contos e as películas. E outro dande a coñecer mulleres relacionadas co mundo STEM. Buscar a incidencia política, realizando accións para denunciar injustizas, como escribir postais a presos e presas de conciencia manifestando solidariedade e aproveitando o cumio do clima, o alumnado manifestouse a través do envío das súas peticións. Impulsar accións concretas. Realízanse diferentes actividades para mellorar a tolerancia e o respeto ás diferencias, dada a gran diversidade existente no centro educativo. Realízanse en colaboración con organizacións non gobernamentais, a través de formación de alumnas e alumnos mediadores e mediadoras a través de obradoiros, monicreques, cine, novelas e series. A través destes obxectivos podemos ver as dimensións da educación para a cidadanía global traballadas. A sensibilización, xa que a través de accións puntuais e a curto prazo, buscan visibilizar realidades problemáticas como a desigualdade de xénero ou a pobreza. Formación, xa que se pretende comprender as problemáticas do propio centro e poñer en marcha accións formativas e actuacións directas para a mellora, a través de grupos de mediación. Incidencia política e mobilización social, mediante a interlocución con representantes públicos e a través de manifestacións. Investigación realizando análise de estereotipos de xénero nos medios de comunicación. Os contidos da educación para a cidadanía global traballados foron diversos. Aprendeuse sobre medio ambiente, sustentabilidade, consumo responsable, sobre dereitos humanos, sobre cultura de paz e resolución pacífica de conflitos, sobre igualdade de xénero, coeducación e como loitar contra a violencia de xénero, sobre a pobreza, a desigualdade, a exclusión social e a xustiza social e tamén sobre temas relacionados coas migracións, os refuxiados, as relacións norte-sur e a educación intercultural. Estes contidos traballanse a través de diferentes metodoloxías. De enfoque globalizado do contido mediante unha aprendizaxe baseada en proxectos. De enfoque horizontal a través da aprendizaxe cooperativa. De enfoque experiencial a través de obradoiros e saídas e de enfoque conceptual a través de charlas. As accións que se levaron a cabo foron tanto a nivel de centro como de aula, e tanto de forma puntual como a máis longo prazo. Moitas das actividades incorporáronse ás dinámicas das aulas, integrando os contidos da educación para a cidadanía global cos contidos curriculares das distintas áreas e traballando as distintas competencias en torno ao proxecto Desplastifícate que nace na rede de escolas asociadas á UNESCO, levanse a cabo distintas accións, como Recreos Residuos Cero, que parte do colectivo Teachers for Future e pretende concienciar ao alumnado, ás familias e ao profesorado da eliminación de plásticos dun só uso nas merendas. Faise unha labor de sensibilización coa difusión de vídeos, publicacións nas redes sociais do centro e enchendo o colexio de cartéis chamando a mobilización. Tamén se elaboran rexistros de cada unha das aulas cos plásticos utilizados, para ver como ia descendendo o seu uso. Participase en diversos programas de reciclaxe, reutilización, con recollidas de bolígrafos, rotuladores, que se envían ao punto que Terra Cycle ten en Ferrol e en Betanzos. Tamén se colabora na campaña de reciclaxe de móviles Mobilízate pola selva do Instituto Jane Goodall, a través da que se fan visibles as consecuencias que ten a excesiva demanda de coltán e outros minerais en países produtores como a República Democrática do Congo. Como sabemos, a extracción destes minerais é causente de guerras polo control das minas, deforestación, contaminación e matanzas de animais en perigo de extinción como gorilas e chimpancés. Tamén se levaron a cabo actividades diversas con motivo da Semana do Clima, manifestacións de protesta pola situación do Mar Menor e peticións aos gobernantes con motivo do cumio do clima. Ademais, no centro realizanse actividades interesantes en torno á horta e a vernicomposteira. As accións pola igualdade de xénero e contra a violencia de xénero foron varias e vertebráronse arredor do proxecto Creando Igualdade, a partir do cal se analizou o sexismo en contos, publicidade, películas, reflexionando, debatendo e creando novas mensaxes. Tamén se participou no concurso Visibilízalas, dando a coñecer mulleres do mundo STEM. Fíxose un poemario co traballo de mulleres poetas, con códigos QR para topar vídeos do alumnado recitando os poemas. E realizáronse numerosas actividades de creación de mensaxes reivindicativas con motivo do Día contra a Violencia de Xénero. En canto ás accións relacionadas coa convivencia, a cultura de paz e a educación intercultural, destaca o proceso de formación e creación de equipos de mediación, nos que o alumnado intercede na resolución de conflitos. Tamén destaca a experiencia compartindo o noso tempo, na que se levaron a cabo visitas e actividades conxuntas coa residencia de terceira edade do Concello e obradoiro levado a cabo pola ONG Mestura, co título Vivimos e convivimos, co que se busca mellorar a tolerancia e o respeto ás diferenzas, presentando situacións abusivas e reflexionando para xerar actitudes máis tolerantes. Finalmente, mencionar accións solidarias como a participación no proxecto Sementes da Maña, co que se busca axudar ás rexións máis desfavorecidas de Mozambique a colaboración na campaña de Save the Children marca páxinas Solidarios, coa que se dá visibilidade á situación das nenas e nenos refuxiados e faise unha recadación de fondos coa creación de marca páxinas. Ou a participación no concurso do Banco de Alimentos Rías Altas, na súa campaña contra a fame e o despilfarro de alimentos. A avaliación do proxecto Aprendendo a Convivir implica varios procesos nos que se teñen en conta tanto as aprendizaxes do alumnado como a reflexión conxunta sobre o desenvolvemento e resultados das accións postas en marcha. É unha avaliación encamiñada á mellora, da que forman parte os diversos produtos finais creados polo alumnado a partir das diversas accións realizadas.